Hablando de angustias y depresiones, yo les puedo hablar muchos casos de estos. Y hablar del destino es interesante, tan interesante. Una señora que estuvo trabajando muchos años en la oficina, de repente me dice a mí, maestro, conocí un el hombre de mi vida. Eso es el disco rayado que yo lo escucho tanto. Pero a veces salta el disco, salta. El hombre de mi vida, conocí el hombre de mi vida, conocí el hombre de mi vida. Ay, no sabe, maestro. Ya conoció muchos hombres de la vida. Este otro hombre de la vida. El hombre de su vida, el hombre de su vida. Y siempre no resulta. Pero ella trabajó en la oficina. Y en la oficina había un hombre que no tenía un pelo. Un pelo tenía. Era pelado totalmente pelado. Ella le gustaba el hombre con pelo, le gustaba el hombre churro. y ese pelado no tenía éxito con nadie allá en, la oficina. Era un solitario. Siempre él al mediodía se traía su, su sándwich y se desempaquetaba o, era de, o de, <coughs> McDonald's, de ese su solito en un rincón, comía con su Coca-Cola. Dios querido, ella nunca lo miró, nunca, jamás. Yo le dije, su hombre está tan cerca suyo. Ay, cerca. yo, pero yo no veo ningún hombre. Mire, maestro, yo no veo ningún hombre. No hay hombres. En la oficina mía no hay hombres. ¿Cómo no hay ningún hombre? No. Yo pensé, Dios querido, ¿será que, será que sería un marimacho? ¿Sería una mujer que sea, sería masculina? Yo qué sé. Ah, pensé cualquier cosa. <coughs> No, maestro, por favor, yo así no. Yo buscar otra mujer, no, yo quiero un hombre, si no entiendo, no. Ah, pues ya le tiempo por otro lado, pero no, <laughs> se rebotó eso, no, no iba a eso. Ella quería un hombre de verdad. Pero, ¿qué pasó con ese hombre? Es, ellos dos se manejaban como dos bellos compañeros eran compañeros, los dos de Frente Amplio, entonces lo imagino que eran los dos, con, siempre con el mate, con el termo, ¿no? Él salía para afuera <coughs> y cuando era una fiesta de la reunión de la oficina, todo, él también me mostró la foto de todos, pero me mostró otra, otro tipo que había ahí, no este. Y yo miraba pelado. ¿Y este quién es? No, este no, este no sé, no sé si es casado, o sea, nunca supe de él nada. <coughs> nunca supe de él nada. Este me gusta, ¿eh? este Y yo decía, la vela me decía, no, este no, el otro. Y el otro siempre es pelado. El pelado no. ¿Estás seguro que este no? <laughs> Ay, no, maestro, ese no, ese por favor, me decía, ese no, por favor, no, no me digas que este hombre que este, usted dice, este, no, de verdad me lo está diciendo. No le estoy preguntando, ya vi que estaba furiosa, estaba así con esto. Bueno, me callé y no dije más nada. Yo vi que, que rebotaba eso. Pasó un tiempo, un tiempo. Una gran fiesta que hubo en el eh, fin de año. Tomaron cerveza, comieron, no sé, todo, en fueron todos a, festejar la fiesta de fin de año. Le toca estar junto con el pelado, estarse uno al otro. A veces uno no elige el compañero, sino las cosas como aparecen. Ella estaba, furiosa porque estaba justo a la de él, le gustaba estar al lado del otro, pero el otro se sentó otra chica, una joven, se sentó al lado del otro. Ella estaba todo el tiempo mirando si le hablaba, si le va a agarrar de la mano, el otro. Y este no se fijaba. Pero este le decía, vamos a brindar por nosotros. Y lo miró, ¿nosotros qué? ¿Qué <laughs> vamos a brindar nosotros? Vos conmigo, ¿qué vas a brindar? ¿Qué sos vos conmigo? Nada. Somos compañeros nada más, no te olvides que somos compañeros. Pensó eso, pero no dijo nada. Bueno, vamos a brindar por nosotros. Ese brindis es algo. Después de haber brindado esa noche, ella soñó que él era un ruso y ella era rusa y que él después de tomar la copa, tiraba la copa y le dijo, bien en ruso, mamashka. Bueno, y ahí empezó una cosa. La agarró, estaba medio desnudo, parecía un ucraniano y ella lo miró y cuando al otro día lo vio, lo miró de vuelta, ¿no? Porque lo tuvo que mirar, ya era distinto el hombre. Estuvieron juntos en el sueño. Y él seguía al mediodía, se abría el paquetito, todos día, todos días lo mismo, tenía su sándwich y se comía su sándwich y su, refresco. No digo, no digo la bebida porque si no van que estoy haciendo propaganda, ¿no? Su refresco. Ella miró, pero ¿Qué se cree? ¿Cómo se va a meter en mi sueño este? ¿Con qué derecho se metió él en mi sueño? ¿Con qué derecho? ¿Por qué soñé con él? Cuando vino a hablar conmigo, maestro, tuve una pesadilla enorme. No me diga, ¿qué pesadilla tú? ¿Se acuerda de la foto que yo le mostré? Sí. ¿Se acuerda que hay un hombre que es pelado, que es horriblemente feo? que tiene un diente de oro. en la foto no se ve el diente de oro, <laughs> no lo vi el diente de oro, no lo vio. Ah, ríe, cuando se ríe se le ve el diente. Ah, eso, ay, me mata verlo cuando se ríe. Más si quiere mostrar que tiene oro. Pero dígame una cosa, maestro, ¿por qué se metió en mis sueños? Se metió. Porque tuvo derecho a meterse. Derecho Ninguno. Yo no le, nunca el derecho, nunca le hablé de nada a él, para que él venga a meterse en mis sueño. No, los sueños son sueños. Los sueños no los podemos dirigir nosotros, los dirige alguien. No me diga, no me diga, Dios o la Virgen, no sé. No me diga que los sueños son dirigidos por ellos, seguro. El subconsciente es dirigido siempre por grandes santos. Ay, no sé, yo no sé por qué me lo metieron. La verdad, la verdad que eso me deprime, ¿no? que me haya metido a ese pelado en mi sueño me, duele y afecta. Pero ya le afectaba, ya era importante para mí. Yo decía, esto se está acercando. ¿Por qué soñó con él? como yo sé que no, son los santos que, ponen las cosas en los sueños, sino en ella, el inconsciente de ella, algo le gustaba en él. O una simpatía que le gustaba, como aunque sea, cómo desenvolvía paquete. Cómo lo abría el paquete. Le habrá gustado algo, lo que él hacía. O la forma cariñosa. Sintió cariño por él. Pobrecito, solo, solito. Está comiendo solo el sándwich, nadie se lo hizo, lo tiene que comprar siempre ahí en, la esquina. ¿Cómo terminó esto? Una cosa fantástica, fantástica. Ella en un día se cayó de la escalera y él la levantó y la llevó a, pronto socorro. y la llevó. No sé dónde era, círculo católico, no sé dónde era y la estuve esperando. Por fin, era algo maravilloso entre los dos. Y ahí vio que tenía derecho en los sueños. Tenía ya un derecho. Y ya ahora abrió la puerta de los sueños. Que venga, que vuelva. Empezó a soñar con él. Maestro, ¿sabe que el pelado se llama Ernesto, sabe? Sí, le digo que ese hombre me resultó algo tan distinto de lo que me pasó a mí. No sabe cómo él me ayudó, cómo él estuvo conmigo. Nunca sentí a alguien que se preocupara tanto por mí como él. Me partió el alma y le digo la verdad. Ahora estoy soñando con él y no me molesta, ¿eh? no me molesta. Que venga nomás, que venga nomás, que entre en mi sueño. Entró en los sueños entró en su vida. Y la verdad, llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y comieron, fueron felices y comieron perdices. Un hombre que hace, que ha estado con él 15, 15 años y nunca lo vio. 15 años, no son invisibles. A veces alguien es invisible en la vida y no lo vemos nunca. Y en un momento hace, hace fuerza, hace un empuje el destino y aparece la verdad tan linda y tan hermosa. Aunque todo tiene su momento y todo tiene su lugar en la vida, por eso es tan lindo esperarlo. Cuando vienen mujeres o hombres y que esperan su destino, yo les digo a ustedes, faltan dos años, le falta un año. <coughs> le falta ese tiempo, pero espere, espere que va a y la gente tiempo pone fe, medita y trata de apurar ese destino, que a veces viene perezoso, viene cansado el destino, viene de, caminar por cerros y cerros y hay que traerlo con, ofrecerle algo, una base de agua, un refresco para que el destino funcione mejor. Y, y la meditación lo hace. La meditación refresca el destino, lo empuja, le da fuerza para que venga más rápido y abrace a la pareja que necesita abrazar. Y con eso eh, quedamos por hoy. Cumplido con la mujer, cumplido con la depresión y cumplido con, y cumplido con ustedes. Espero también. Gracias.